Hoje eu vou gravar Minecraft, aqui outro jogo, e eu já tenho uma casinha, aqui tem uma sacadazinha, e as coisas estão todas ali no meu inventário. Ai, de... ah, desce daí. Tá, descendo. Vou quebrar esse bloco aqui, não sei nem porque eu deixei esse bloco aqui. Acabou. Pronto. Mas eu queria fazer assim, ó. Queria tão fazer o chão aqui. Mas não vai dar. Já sei, gente, ó. Quebrando aqui. Aí agora eu tenho... Eu sou economizadora, tá? Tá, e acabou. Gente, já sei o que eu posso fazer. Eu tô tendo uma visão ótima. Porque tá meio... Porque tá muito rápido, gente. Tem... Ai, será que eu faço? Será que eu faço esse parkour aqui, ó? A vala no meio. Pera aí, tem uma árvore encostada aqui. Boa ideia. É. Mas só que também... Já sei. Vou botar aqui, ó. <laughs> Circo a básica terra. Né, gente? A básica terra. Ah, meu Deus, tá começando a sumir os troços. Meu Deus, monte. Nossa, que árvore pequena que eu tinha que pegar. Meu Deus. É, é meu Deus. Um, um monstro. Só quero descer. Sai, desce, desce, desce. Obrigada, produção. A minha ligou. É tá. Ela ligou é ali? Você falou, você falou o Nada? Que? Fala, mãe. Ela botou no zap. Desculpa por não atender ontem. Quero falar com você. Tá, vou falar com ela. Gente, é porque a minha prima ligou. Um, dois um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sabia que eu podia. Peraí, entrando aqui. Pedre. Ah, por que, que eu não fiz uma escada? Meu Deus, que purica. Peguei. Rodrigues. Tá. Não esqueça de se inscrever no canal. Acabou. Tá espalhando o pé Caretinha. No caso, tem que ajeitar essa careta. Vou fazer mais madeira. É o melim E é, ó. Quebrar isso daquizinho. Vou fazer meu chãozinho. Vou colocar a escadinha. Tita, Meu Deus! Pega essa picareta. Pô. começando a ter raiva aqui. Is Vamos lá, querida. Eu vou ter que fazer assim, olha. Pra você entender que é pra tu... Não, nem tanto. Que é pra tu ficar tá aqui. Aqui, oito pessoas. Hum, não, não. pessoa faz, gente. Deixa eu botar aqui. Hum, deixa aqui. Botar. Botei. Bota, bota aí. Vim aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. aqui. Tá subindo. Dá pra subir aqui? Dá. Tá, eu só quero ser feliz. Eu só quero que você fique aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Tá, você já ia esquecendo que eu não ia tocar. Quebrando daqui a pouco a minha picareta, o que que acontece? a minha picareta, que eu quero fazer minha picareta quebrar. Colocando, tirando pedra. amém! Jesus, amém! É eu sei que eu posso quebrar a mão, mas só que amém! Jesus Cristo. Amém, a minha escadinha. Tá de manhã, eu podia fazer o quê? Tá matando vaca. Pra pegar carne pra mim. Podia. Podia. Eu podia estar tá fazendo o quê? Podia estar tá fazendo tudo. Mas eu estou aqui fazendo o quê? Fazendo entretenimento pra vocês. Pra vocês terem o que fazer nessa quarentena. E lave as mãos. pessoa me olhando. O que que tem? É, é pra você, pra prevenir coronavírus, coronavírus, tá? Gente, ai que belo dia, lindo dia. É sempre importante ser com a espada, né? dá mais depois acabou a noite, né? Eu precisei até de ovelhas. Ovelhas. Não. Ai. Tá, eu queria fazer vidro também, mas não vai dar pra agora porque eu não tenho carvão. Né? Pra esquentar na fornalha né? Não é mesmo? Vou tampar, tem um buraco ali, gente. Vocês estão vendo? uma caverna ali. Eu não quero. Eu não quero monstros vindo me atacar durante a noite. Tá? É, depois eu tenho que achar lava. Legal, eu estou gastando minha terra. É, nenhum bicho vai passar aqui. É, nenhum daquela dar aquela foto. Né? Aquela Gente, eu acho que eu tenho que fazer uma torre pra eu pelo menos me encontrar quando eu sair. Eu ia sair pra explorar sem mula, gente. Eu não consigo colocar bloco por baixo A mula mesmo. Pô, a mula. Ali tá o que? A mula. Por quê? Pra ali tá uma mula. Então. Eu tive que vir em cima da árvore, vocês têm noção? Que é ter que, ó cima da árvore. Só para fazer uma torre para não se perder. Seu é nível de quão burro eu sou nesse Minecraft. Se eu soltar daqui eu morro, eu morro. Uma espadinha. Seja o que Deus quiser. Ai! Doeu. Isso doeu, mamãe. Pedregulho, tap, tá? careta. Gente, e eu vou deixar no vídeo por aqui, mas por enquanto eu tenho que fazer outra picareta, porque essa aqui já foi o veleleu. Essa picareta aqui. Nossa.

Aqui é onde eu jogo mais coisas que eu não vou usar, tá, gente? Já, já joguei aqui, mas... Gente, eu tenho que fazer um velório pro amigo meu. Que morreu antes de eu fazer o vídeo. Samuel O que? O Eu vou, meu Deus. Pronto, eu vou embora. E eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo amanhã. E no próximo vídeo. Eu vou dar uma explorada por aí, vou ver se eu acho ovelha pra, ovelhas para eu fazer na minha cama. E até o próximo vídeo. No canal e deixa muito like e se inscreve muito no canal esquece de compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilha o seu gato, compartilha o seu ventilador, com a sua lâmpada, o seu tio, a sua tia, a sua avó, o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito